بدشتی آرزوهایت گلی ارمان من سبزید زه هنگی تمنایت نوا در جان من سبزید تا رنگین کمانی روز بارانهای چشمانم که از هر پرتوی تو نور در چشمان من سبزید تا رنگین کمانی روز بارانهای چشمانم چشمان من سبزی در هر رگی شریان من سبزی وجودی سرد من با سوز عشقت گرم بنمودی امیدی زندگی در هر رگی شریان من سبزی بدشتی آرزوهایت گلی ارمان من سبزید زه تمنایت نوا در جان من سبزید تو زمانی روز باران های چشمانم که از هر پرتوی تو نور در چشمان من سبزی تا رنگین کمانی روز باران های چشمانم که از هر پرتوی تو نور در چشمان من سبزی روشن بکن تو کلبه حسان من بیا نیروی دل فزون شده از حسن پاکی تو ای خوش جمال منشه ارمان من بیا گل ها شکوفتند به باقی جوانیم ای اندلب سوی گلستان من بیا از باب میر و صدق بیا درس مرا بستان من بیا استادیش سوی دبستان من بیا عاشقی روی تبر حلاکی کوی تبر عاشقی روی تبر حلاکی کوی تبر تو آرزوی تبرم یاری و خانه تو آرزوی تبرم یاری و خانه وستای تو زورا و یوسف تو زلیخا وستای تو زورا و یوسف تو زلیخا تبی مرد که خدا یاری بخانه تبی مرد که خدا یاری بخانه خون یاری خانه باندم که برد که خون یاری خانه عاشقی روی توم حلاک کوی توم عاشقی روی توم حلاک کوی توم دو زوی توم یاری خانه دو زوی توم یاری خانه پکې هست پایانی وفادار سوپرمن پکې بونو اواز کی دیداره سوپرمن پکې به تسم یگان آرزو به دردش بادارو به تسم یگان آرزو به دردش بادارو تردی شاور مدد سامچاری سوپرمن پکې تردی شاور مدد سامچاری سوپرمن پکې سوپاوینم فکی از تو پایانی و کادر ای سوپاوینم فکی مناهم است دیدار ای سوپاوینم فکی ای مناهم است دیدار ای سوپاوینم فکی ای یار جانی خوش بود عشق یکانی خوش رو یار جانی خوش رو عشق یکانی خوش بود یورک پرزاد کنم دیار وطانی خوش رو یارن پریزاد کوین است یاری وفانی خوشروی جیاری جانی روی عشقی اخانی روی جیاری جانی روی عشقی اخانی خوشروی دروازه گفتن پنداز اگر مرکز جو کر آز دروازه گفتن پنداز اگر مرکز جو کر آز اگر جو شکلی زکار یاری خوش روی اگر تو شد ریزی پاس یار و خان خوشروی جیار جان خوشوی عشقی خان خوشوی جیار جان خوشوی عشقی خان خوشوی روشانی گرر خینا یا بیرم شاقت خینا روشانی گرر خینا یا بیرم شاقت خینا جنت تن نزد یاری و خانی خوش روی تن نزد یاری و خانی خوش روی جیاری جانی خشور عشقی اخانی خشور جیاری جانی خشور عشقی اخانی خشور شغلانی زبا سنم بش بزه بکرتنم شغلانی زبا سنم بش بزه بکرتنم برای یوز بغم یار و خانی خوش رویه برای یوز بغم یار و خالی خوش روی جیاری جانی خشور عشقی خالی خشور جیاری خوشوی عشقی خانی خوشوی و خانی گل بف یاشک وزی دوست رن یو سر و خانی گل بف یاشک وزی دوست رن یو سر که عزیز تینه یم کنن یاری و خانی خشروی عزیز تینه یم کنن یاری و خانی خشروی جیاری جانی خوشوی عشقی خانی خوشوی جیاری جانی خوشوی عشقی خانی خشروی